hello people out there this is me Deepak Singh तो आज मैं अपना फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रहा हूँ from Silvassa to Ahmedabad and if you are a rail fan please subscribe to my friends channel Saurabh Tiwari rail fan link in my description